වෙල්කම් to ක්‍රේසි මෑඩ්ස් ඉතින් කොහොමද කට්ටිය අද වීඩියෝගෙද අපි බලමු කොහොමද මැලේසියාවෙදි අපි ජපන් ගමකට ගිල්ලා ගත්තු අත්දැකීම ඉතින් අපේ මේ මැලේසියානු සවාරියේදී අපි නැවතිලා හිටියේ බර්ජා හිල් සොලදීන කොල්මා ට්‍රොපිකලේ කියන හෝටෙල් එකේ එමනතම් ප්‍රංශ ගමේ ප්‍රංශ ගමේ එක ඇක්ටිවිටියක් විදිට අපි ගියා ජපන් ගමක් බලන්න ඉතින් මේ ජපංගම බලන්න යන්න උදේම ලෑස්ති වෙලා හොටල් එකෙන් දෙන ශටල් එකේ තමගේ ඔගන් පේන ඇති මේ ශටල් එක්කොට මේ එක ලොරියක් තම මේක තියෙන්නේ ඉතින් අපි මේ ලොරිය නැගලා ජපන් ගමට ගියා ජපන් ගමේදී ලබාගත්තු අත්දැකම් ටික ඕගොල්ලන්ටත් බලාගන්න අපි මෙහෙම වීඩියෝ එක ඉදිරිපත් කරනවා. ඉතින් දැන් බලමු ජපන් ගමේදී අපිට මොනවද වුණේ කියලා. අපි කොහෙද ඉන්නේ? යා රයිට්. ඔන්න දැන් එහෙනම් අද උදේ අපි ජපනිස් විලේජ් එකට යන්න කියලා පිටත් වුණා. දැන් වෙලාව 11යි 11යි. ජපනිස් විලේජ් එකත් කොහොමද කියලා බලමු. මොනවා කියන්න තියෙනවද? නෑ අයියා ගිහිල්ලා බලමු ජපනිස් විලේජ් එක. <laughs> හරි එහෙනම් යමු නංගි. හැමෙන් ළඟ යම් බලන්න. මහා කන්දක් නැගගෙන යන තියෙන්නේ ජපනිස් විලේජ් එකට. යමු බලන්න. දැන් ඔයගොල්ලෝ පේනවාද මහා කන්දක් නැගගෙන තමයි මේ ජපනිස් විලේජ් එකට යන්නේ. බලන්න අපේ නෝනා පියෝනා කුමරිය වගේ කොළපාට තවමෝකුත් ඇඳගෙන යනවා පියෝනා කුමරිය මතක් වෙනවා මට මෙයා දැක්කහම අපේ පියෝනා කුමරිය හරි රයිට් රයිට් යමෙල්ලංගි කියන බලන්න මට දැනන මේ පරිසරයේ තියෙන සුන්දරත්වය පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරගෙන ගියොත් යන ගම පරිසරය නම් හරිම සිසිල් බවක් දැනෙනවා මේ වගේම මේ පඩිපෙළ නගිනකොට ටිකක් හතිත් වෙනවා මේකේ සීතලත් එක්ක එච්චර ගානක් නැහැ. පියමුරුද? මේ බලන්න. ඇත්තනම් බැලුවොත් හොඳ සීතලක් දැනෙනවා. ඒ අතර අපේ පොඩි උන්ට දිව්‍ය ලෝකේ සාපය අතර පොඩි ගැටලුවක් ඇති වෙලා තියෙනවා. ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙලා. ප්‍රශ්නයක් දෙන සාකච්ඡා කරනවා. දිව්‍ය ලෝකෙටද යන්නේ අපායටද යන්නේ කියලා. දොන්න අපි ජපනිස් ගාලන්න එකට දැන් එන්ට වෙන්න යන්නේ මේ ජපනිස් ගානට යන්න තියෙන මෙන්න මේ වගේ පාරක් හරහා තමයි යන්න තියෙන්නේ. දවගන්න ඇහෙන සමහරකට සීතල සුළඟේ ශබ්දය ගස් කොළන් හෙලවෙන හැටි කොච්චර සුන්දරත්වයක්ද මෙතන තියෙන්නේ. ඉතින් දාඩියක් දාන්නේ නැහැ. සෞම්‍ය දේශගුණයක් තියෙන්නේ. මද දේශකුණ ඇතින් ගත්තහන මාර සෞම්ම ගතියක් දැනෙනවා හරිම සීතලයි තැ ජැපනිස් ගාඩන්ඩගේ දොරටු අභියසට අපි ආවා මෙන්න මෙතන තමා ජපනිස් ගාඩන්ඩගේ දොරටුව තිම දොරටුවෙන් අපි ඇතුළට යමු ඉම් බලමු දැ මේ ජපන් ආකෘතින් අනු හදපු ජැපනිස් ගාඩන් එක කොයි වගේද කියලා බලමු අපි දැන් පේනවා ඉතින් මේ දියාගල කොහොමද තියෙන්නේ කියලා මේකේ කාෆ් මස්ටෑන් සිටියා මම දැක්කා දැන් මස්සට ගිහිල්ලා වගේ ඉතින් මෙතන හරි ලස්සන තැනක් වගේ පේනවා බලන්නකෝ මේ මලංකාරයි පොතේ ශබ්දය උගලන්ට ඇහෙනවා ඇති කොයි වගේද කියලා දැන් මේ අපි ආපහු මේ කන්ද උඩට යනවා වගේ තමයි මට තේරෙන්නේ මෙතන. අපි අහලා බලමු අපේ නංගිගෙන්. දැනට යාට තියෙන හැඟීම මොන වගේද කියලා මේ පාක් එකට එන්න පටන් ගත්තට පස්සේ. අපි අහලා බලමු මේගොල්ලන්ගෙන් මොකද්ද මූලික බලාපොරොත්තුව මේකට එන්නේ ආ එන්නේ මේකේ ප්‍රධාන බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා මේගොල්ලන්ගේ. අනංගි කියන්න බලන්න. මොකද්ද බලාපොරොත්තුව? ඔයගන්න පේනවා ඇති. ඔව්. ඔගන්න පේනද මෙතන පොඩි කිමෝනා අඳන්න පුළුවන්කමත් තියෙනවා හරි ඔගන්න දැන් පේනද මෙතන මේ කිමෝනා වැඩ පොලත් තියෙන තැන් මෙතන තියෙනවා කිමෝනා රෙන්ටල් ප්ලේස් එක රිගි ටිස්සක් ගන්න පර්පසන් ඕකේ තිස්ටු මත් අඳින්න මත් අඳින්න දැන් ඇත්තටම අපි මේ ආවා මේ ජපන් උද්‍යානයක් බලන්න. ඉතින් බලන්න ඔයගොල්ලන් පේනවා ඇති කොච්චර ලස්සනයිද කියලා මේ වටපිටාව. ඊළඟට මේ ජපන් යුවතියන් ඉන්නවා. හකුෂිමා යොකොෂි ශිකෂිවා බක්ෂි. ශිකෂිය බක්ෂි තමයි මෙතන ඉන්නේ. ඉතින් දැන් අපි කිමෝනා ටික බාර දීලා තව ඉතුරු ටිකත් ඇවිදින්න තමයි බලන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන් පේනවාද කොච්චර ලස්සනද කියලා මේ හරිය. අනිවාර්යෙන් ආවොත් මේ හරියට ආවොත් මේ ජපන් ජපනිස් ගාඩනකට කට්ටිය එන්න බලන්න හොඳයි මේ තැන අත්දැකීමට හොඳයි රෙගිට් විස්සයි එක්කෙනෙකුට යන්නේ ඇඳුමක් රෙන්ට් කරන්න ඉතින් මේ අත්දැකීම බලන්න එන්න දැන් ජපන් ලඳුන් ටික අප සුපුරුදු පිට්ටේට බැස්සා අපි යමුනේ දැන් ඔන්න අපි කිමෝනා ඇඳලා ෆොටෝ ගන්න වැඩේ කරලා ඉවරයි දැන් අපි යන්නේ කොහෙද කියලාවා අපිවත් දන්නේ නෑ හරියටම. අපි ඉතින් ගිහින් බලමු මේ පාරක් හම්බුණා. මේ පාර දිගේ ගියාම කොහෙට වැටේද කියලා අපිට හිතාගන්නත් බෑ. මං ගිහින් බලනවා අපිව කොහෙට වැටේද කියලා ඇත්තනම. ජම්බෝ ජොලියකුත් කනවා. දැන් අපි යන්නේ බොට්නිකල් ගාඩන එකට. ඉතින් මෙතනින් පල්ලෙහාට බහලා තමයි බොට්නිකල් ගාඩන එකට යන්න ඕනේ. මොකන් පේනවද? තුර කටිය පල්ලහට බහින්න යන විදිහ නැත්ත උයන්ත හෙල්ලික කතන්දර කියන්ට ඔන්න දැන් අපි මේ බොට්නිකල් ගාඩ්න එක යනකොට අපි හිතුවේ නිකන් මේක නිකන් ලස්සන මල් තියෙන බොට්නිකල් ගාඩ්නයක් කියලා ඇත්තටම ඒක එහෙම නෙමෙයි මේක වනාන්තරයක්. ඉතින් අපි තීරණය කළා මේ සිංහරාජ වගේ එක්ක අපි ඇවිදිනවාද හරි අමාරු කකුල් කකුල් කඩਿੱත්තුව හැදෙනවා. හැබැයි හයික් එකක් වගේ යනක් කෙනෙකුට නම් හරිම ෂෝක් මේ තැන. හයික් එකක් කරන බලාපොරොත්තු වෙනවා එන්න. හැබැයි මල් බලන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් එන්න එපා මෙතෙන්ට. මේක මහා මේ මේ වගේ මල් තමයි තියෙන්නේ මේ කැලේ ඇතුලේ පිපෙන මල් කැලෑ මල් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපි තීරණය කළා අපි අපේ ගමන අබෝට් කළා යනවා අප අපේ බස් එක ගාවට මේ මහා කන්ද නැගගෙන දැනටමත් අපේ කකුල් රිදෙනවා ඉතින් අපේ බොට්නිකල් ගාඩන එක අත්දැකීම මේ වගේ තමා ඕනේ පේන මේ කට්ටිය නගෙන විදිය මේ කන්ද වන් හරි මමාරුවෙන් මේ කන්ද නගින්නේ දැන් මේ දුක බොට්නිකල් ගාඩන එක බොට්නිකල් ගාඩන එක නම් හරියන්නේ නැහැ නේ ජපනීස් විලේජ් එක විතරයි ඔන්න අපිට ආවා සුසුකි ලොරියක් ආවා ඉසුසු ලොරියක් මේ ඉසුසු ලොරිය තමයි අපි යන්න ඕනේ ප්‍රශ්න මොකද නංග කියන්නේ? ඒක අපි මේ ගාඩ්ඩෙන් බලලා ඉවරලා ආයි අපේ හොටෙල් එකට යන ගමන. ඕලෝ ලැබුව අත්දැකීම් ගැන මට මොකද කියන්නේ? හොඳ අත්දැකීමක් අපි අර කිමෝනා වදින් පුදුම ආසාවකින් හිටියේ. ඒකත් හරිද? ඒක ඒ ආසාව ඉෂ්ට අපිට ජපානයේ යන්න බැරි වුණා. ජපානයේ ගියා වගේ. <laughs> ඒ අත්දැකීම් ඉතින් ඊට පස්සේ අපි ආපව් හොටෙල් එකට ඇවිල්ලා දවල්ට කාලා හවස පොඩි උපන්දින සාධයක් තිබ්බා මගේ උපන්දින සාධය Happy birthday to you. Divina, divina. ඉති උපන් දිනෙත් සමරලා අපි රෑට කොඳර කාලා බීලා නිදිය ගත්තා මොකද විසියට වැනිදා අපිට ආපහු සිංගපූරුට එන්න ඕනේ ඉතින් විසියට වැනිදා අපි මේ ගමවටේ පොඩ්ඩක් ඇවිදල පොඩි වීඩියුවක් කලා ඒක මම ඊළං වීඩියෝ එකෙන් ගේන්නම් මොනාද විසියට වැනිදා කළේ කියලා ඉතින් එහෙනම් ක්‍රේසි මෑට් සමග රැඳී සිටියට බොහොම ස්තුතියි අපි සබස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න ලයි කරන්න ෂයා කරන්න එනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙනකම් ගියෙන් එන්නම් බයි බයි